ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ್ರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ಲಿ ಮರಗಳ ಸಾಗಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಸಾಬೀತ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನಾನ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಎಂಎಲ್ಸಿ ಇಂಚರ ಗೋವಿಂದ ರಾಜು ಸವಾಲ್ ಎಂಎಲ್ಎ ಅವರು ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗ್ತಾನೆ ಎಂಎಲ್ಸಿ ಇಂಚನ ಗೋವಿಂದರಾಜು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸ್ತೇನೆ ಸುಖ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಸಾಬೀತ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ M L C Inchara Govindaraju ಸವಾಲ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಮರಗಳ ಸಾಗಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅನ್ನೋ ಆರೋಪ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲ ಸಲ್ಲದ ಆರೋಪಗಳನ್ನ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ M L C Inchara Govindaraju ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ತಾಕತ್ತಿದ್ರೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ್ರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಲಿ ಮರಗಳ ಸಾಗಾಟ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪನ ಸಾಬೀತು ಮಾಡಲಿ ನಾನು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಇವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಮರದ ಅಕ್ರಮ ಸಾಗಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಇರುವಂತ ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡಂತ ಗೌರವಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಬಹಳ ನನಗೆ ನೋವಾಯ್ತು ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನು ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆದಂಥದ್ದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು ಎಂಬತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಅದು ಇವತ್ತು ದಿವಸ ನಾವು ನೆನೆಸ್ಬೇಕು ಮುಳಬಾಗಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಿ ಪಿ ಎಮ್ ಶಾಸಕರಾದಂಥ ಆರ್ ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯವರು ಅವ್ರ ಮಗ ನಾನಿಬ್ಬರು ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟು ಆ ಒಂದು ಸ್ನೇಹಿತನಾಗ್ತಾ ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಆದರೂ ಸಹ ಅಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನನಗೆ ಅದರಿಂದ ರಿಲೀವ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯಪ್ಪ ನಾನು ಇರೋ ತನಕ ನೀನೇ ಇರುವಂತ ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ರಿಲೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಸಾರಿಗೆಗೆ ನಾನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಜಾಯಿನ್ ಆದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೆಂಟರಿಂದ ನಾನು ತೊಂಬತ್ತೊಂದರ ತನಕ ನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು ನಾನು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡರು ಮರ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತನೇ ಇಸ್ವಿ ತೊಂಬತ್ತನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಶಾಸಕರಾದರೆ ನನಗೆ ಎಂಬತ್ತೇಳನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಅವರು ನಾನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಈ ಥರ ನಾನು ಎಂಬತ್ತೇಳರಲ್ಲೇ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿದ್ದೆ ಅಂತ ಈಗ ನೆನ್ನೆ ದಿಢೀರ್ನೇ ಅಕ್ರಮ ಮರ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನಾರ ದಾಖಲೆ ಆಧಾರ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಅಕ್ರಮ ಮರ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆಗಲಿ ನಾನು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಅಮಾನತ್ತು ಆಗಿದ್ದೇ ಆಗಲಿ ನನಗೇನಾರ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಿದ್ದೇ ಆಗಲಿ ಇವ್ರು ನನ್ನ ಆರೋಪದಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿದ್ದೇ ಆಗಲಿ ಏನಾರ ಒಂದು ಸ ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳಷ್ಟಾರ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ದಾಖಲೆ ಪುರಾವೆ ಇದ್ದರೆ ಇವತ್ತು ಸಹ ನಾನು ಸಂಸ್ಥೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿರ್ತದೆ ಅವರು ಇದನ್ನು ಅವ್ರೇನೋ ನಿರೂಪಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಇವತ್ತೇ ನನ್ನ ಒಂದು ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡೋದಲ್ದಿರ ನನ್ನ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದ ನಾನು ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ಸಾರ್ ಆರೋಪ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಇವ್ರು ನೀವು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಒತ್ತಾಯ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ಇಂಥ ನೀಚ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಅವರು ಕೊಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಪತ್ರಿಕೆನ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮನ್ನ ಪತ್ರಕರ್ತನ ಅವರು ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಇಡೀ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇವತ್ತೊಂದು ಅರವತ್ತ್ಮೂರು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು ಹನ್ನೊಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಾನು ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಏನಾರ ಒಂದು ಮೆಮೊ ಸಹ ಮೆಮೊ ಆಗಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ನಾನು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವ್ರು ಏನಾರ ನಿರೂಪಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಯಾರ ಹತ್ರ ನಾನು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಪಡೆದಿರೋದಾಗಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅವ್ರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸಹ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಆ ರೀತಿಯ ಹಣ ಪಡೆದಿದ್ದೇ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದಂಥ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಏನಾರ ಸತ್ಯಾಂಶ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರು ಸಹ ನನಗಿಂತಲೂ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹಿರಿಯರು ಈ ಒಂದು ಒತ್ತಾಯನ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಚಾಲೆಂಜ್ನ ಅವರು ತಗೋಬೇಕು ಈ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಅವರು ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಸರಿಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಒತ್ತಾಯ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ